haben sie bös erwischt. Fahrzeug ausgeschaltet. Das muss wehtun. Das muss wehtun. Kritischer Treffer! Feuererlaubnis erteilt! Kette wurde getroffen. Sie kann... Wir haben sie. of the satire. Fahrzeug ausgeschaltet. Das muss wehtun. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet.